Apa denoi, de prodigizketan, eta bueno, hemen gera hileroko bazkideen beste sosketa batekin. Garkoan, e, urtarria didokion sosketa daukagu, baina berrikuntza berri batzu dauzkagu sosketa moduan. Jada ikusten harika zarete bazkide en, gehiago, batxuska musika jetxiko dut. Ikusiko zute bazkide gehiago daudela e, parte hartzako, Egin duguna da sistema aldatu dugu eta orain bazkide diren guztiak ez dute eskaera egin beharko. E, zuzenean egongo dira baz, e, zozketarako ba sartu egingo dira, ez? Eta bera so, bazkidea diren guztien artean egingo da zozketa. E, honekin ze aldatzen da, ze es, esan dudan bezala eskaera egik ez da egin beharko. Bueno, behin zozketa egingo da e, bazkide diren guztien artean, Eta ben irabazlea jakindakoan, e, momentuz e, eh, gar, oraingo zuzketa irabazleari zerrenda pasaktuko diogu jolaz asko daudenak, eta horietatik e, gustokoena gustokoa duena aukeratu beharko du. E, momentuz zerrenda bialeengo diogu ilonetakoan, zaiatuko gara urrongo hilerako jada zerrenda hori horrialdean izatea, publiko egotea, jolas zerrenda horrekin. Eta horrela izango da, beraz, orain ez duzute parte hartu beharko, ez duzute saion beharko, e, e, parte hartu behar edo ez, osea, automatikoki jolas lista bat egongo da, eta tokatzen bat zaizu zozketan, lista hartatik na duzuna hartu, eta aurrera. Eta hori izango da, Sinpleagoto egin dugu sistema, ze konturatzen ginen jendeai aztu iten zitzaioela, parte hartzea, edo bueno, Eta azken fina irutzen dugu danok ertengo garela irabazten sistema sinpletuta. Eta besterik gabe, sosketari ekingo diogu, ionetakoa, jolas bat, e, eta ea ba, sorte hon guztioi, eta irabazlea zezen baki den. Bale, ba, maoz garren bazkidea izan da irabazlea, zurekin jarreko gara kontaktuan, zerrenda pasako dizugu jola zerrenda eta bueno, horietatik e, eh, gustoko duzuna aukeratu eta zeuretzat izango da. Ta, bueno, beste hoi ba sorte gehiago izan dezazuela urrungoian eta besterik gabe urrungoi arte. Ale, agur.